Voy a probar la lechuga. Está buena, muy buena. ¿Les guardo lechuga? No. ¿Les guardo lechuga? Sí. Dentro a mi casa, así que... Papá, esto lo podemos subir a YouTube cuando como lechuga. Esto adivinen qué es. No sé. Ah, sí, esto es la menta. Miren, esto es menta deliciosa. Ay, riquísimo. Ahora miren yo cuando señalo a la menta, van a oler la computadora y por ahí siente el olor de la menta. Así que probar. Esta es la menta, ¿eh? ¿Qué esperan? Olfatan. Olfatan. La menta. No, loco, esto no es menta. Ah, ah. Un pelo, ¿eh? Vamos a ver a quién. ¿Qué quieren hacer? Que quiero ir a ver la cocina. No, necesitamos que nos abra un marco. So mỗi phần rồi kia rồi con adalagato obvio bueno pues en el camino está el sol a nuestras paredes Bueno, no sabía nada. Vamos a ver en el camino de Ada a Manuel Cortándolas... Eso Manuel tenía que contestar mejor susurro porque si no lo van a escuchar, va a escuchar el público. Lo escuchó seguro Sí. Público, no escuche. No escuche. No ¿Qué pasa? No. ¿Qué? No te había dicho algo susurrando. Ah. Ah, aquí estaba la gatada que les quería mostrar. para. ¿Puedes sostener la cámara? Sí, Espera. O si no la dejo acá. Esto para sostenerla. Ya me está filmando. Pero me necesito un tiempo, niños. Está filmando. yo hacia abajo de la... Transformers. Ой, ну, вот это играет. Ну, Esta es la bien. Ahora. Un tiempito, por favor. Ahora sí, lo más interesante. London. I very lovely place. Listo, recuerden. pata de pelota. Ah, me tenía que filmar la pata de palo pelota. Miren acá. ¿Ven la diferencia? Ahí ven. Necesita que acá está peladito. Ah, cierto que está.